मेरा नाम तजीन नाज और I am teacher of class K G मुझे थ्री इयर्स कंप्लीट हो गए हैं टी के साथ काम करते हुए टी सिर्फ मैट्रिक तक बच्चों को सपोर्ट नहीं करता उसके बाद भी उनके साथ कॉन्टेक्ट्स उनके रहते हैं और इंटर आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है और बहुत वो बहुत ज़्यादा शरीर है क्लास में कुछ सीरियस बात भी चल रही होती है तो वो एकदम से बीच में कुछ ऐसी बात बोल देता है एक बार मैं चैप्टर पढ़ा रही थी पतंग से रिलेटेड ही मैं बता रही थी बच्चों को तो बिल्कुल सीरियस मोड में बात चल रही थी एकदम से उसने कहा मिस में पतंग उड़ाते उड़ाते गिर गया था बहुत ज़ोर से तो सारे बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया